健完来啦！哎，我坚持解释什么，你记得吗？我最近，啊，有新的比赛，还有可以做运动，所以我可以保持的差不多了哈。OK，我跟你们说哈，怎么做呢？就是那个，吧，应该第五个视频，这个视频真的很好。为什么？我那个才板呢？你看，我现在改蓝的，你看，你看，为什么啊？ 嗱，你知道喎，如果你们做的时候，你得开一个洞，其他散热很重要，或者如果你的电脑关掉，你可以利用呢度开关也可以，所以呢度蛮重要的。所以我说教你怎么弄好个电话，冇给它掉下来，很简单。嗱，我首先跟你们说先哈。 怎么说呢哈？咁啊呢个视频啦嗱，呢个钉头就是这样，我怎么弄到它呢？嗱，好像呢度我喺呢度放电线，咁啊而家我很少用到，没有用电线，咁啊我倒不如好像一条有有条坑啊最这里，咁啊这里有弄多条坑，呢一条坑这里啲一条坑，啊，好像将他个电话锁住里面。 咁啊，呢啲系嗯墙壁嘅长翅膀嚟嘅，啊拧住，啊，咁样或者一球钉困住它，它就不会掉下来啦。咁啊，然后咧，啊呢个系耳朵听耳耳机的，啊咁啊，这里啦吓，就系这样啊，弄后生呢度凸出嚟，给它固定，它嘅钉码，唔好给它掉下来。 诶，通常我有几个已经足够了。你看你自己需要啦，你觉得啊不够安全，你可以放多几个也没问题啦。啊，好，这口定捆住它。咁啊，然后呢？吓，为什么怎么好用呢？因为可以帮助我们减肥啊。为什么？尤其是现今呢个病情啊，不可以出去做运动，我就在家里做运动。嗯，OK，嗱。 我首先怎么做给你看？做瑜伽，啊呢个就是瑜伽，怎么做一个瑜伽？难看我那个正啦，用得很稳了，难啊！当然不可以几个钟啦，嗱，怎么做瑜伽咧？等我开这个手机啊，嗱，佢就了啦，佢就了怎么用吓？那个灯，那那个有多，没关系，有多也是连埋给你们看啦。 如果你嫌不够安全呢，就连多几年没关系，连多点也没关系，看你自己欢就好了。这样，怎么做瑜伽？我通常做做家里，你看不做家里，你觉得我肥不肥？你给我打分。OK，怎么做的好？嗯，做的对。啊，怎么做？怎怎么做的好？当我开着个手机，那我这样开我手机。 唔容易就佢后面啊！得咗尿啦，咁然后我撒除，咁啊然后咧，因为你啲石头了，啦，一天冲一次嘅钉就起意啦。咁啊然后怎么样？它当它我要关掉的时候，亦想简单，我做它关掉啦，我就放一边。如果我拿出嚟用嘅时候，因为有一个啊，方形石石罐里面就有这个功能嘅啦。我唔会嘅，我孩子帮我食。 <laughs> OK，那我开走了。OK，看出来没？看住，我没有骗你了哈。那么然后你怎么了呢？可以，我这个电脑。我很懒惰的。来，来，那我想睡睡觉的，你看，那么健康的那个，看到睡觉了，睡觉了。如果哦，我怎么样？你看？ 咦，我懒得手很累了，我要去剪啊！啊，我剪，我这边就这边，啊，我剪咧在这边看，今日养好咧，不只脚咧，我想做运动脚。那我看我的眼睛，眼睛没有听的，那眼睛又看的，啊，那边累了啦。OK，我再放个这边，再放个这边。啊，你看我放在这边也是健康。 办烟手很累了，不用拿住它嘛，有一边嘅旁边嘅嘛，这样啦，做运动啦。我这样不怕嘅，嘛，这样靠近一点咯，也可以这样，也可以这样这样咁样做咯，咁啊做运动做运动咯。今晚呢个叫瑜伽，看电话，iPhone 电话瑜伽。 <laughs> 我个图也是蛮管用你看系嘛，全身都能够运动啦，嗱你看。 那如果你这样呢也可以，一个也可以啊，也都也可以哈，啊，少部运动也可以。你个眼睛呢，完全看住你个电脑，好方便，好方便啊！你看，哇，这手，你知道吗？我本来没有发明这个的时候呢，嗯，你看哈，我起来是蛮轻松的，你看上啊，你看，看就。这样就起来了。 咁啊，咁啊，我要睡下去啦。今日躺着拿个电话。咁啊，我本来呢，啊，我走得很值得，很直很直得了，走得很直得了。咁啊，我都妈慢静过来，你知道吗？整个来，哎个睡觉，跟我咪睡着了那别管他了哈。今日然后呢，啊，然后他就呃。 好好舒服，真好舒服。咁啊，然后当我起来的时候，也是很简单，看住。你体验也可以，你你如果那个腰系够力嘅，也不需要。你看住哈，如果腰够力嘅，也可以。我觉得这样，包住住也可以。你看你怎么做？所以我说，自从我做了呢块板子之后咧。 我没有骗你啊，我天天都需要它，没有它，我好像我自己，哎呀，我这手了哪里哦？我这帮手去去哪里，我这好帮手去哪里啊？所以我家里暂时用了两个，因为怕它电话占那个品质不好，它的呃拆穿，所以我做了两个来用，也是蛮好用呐。你看，我跟你谈话，那你看 iPhone。 不妨跟你谈一下先啦，你看我 iPhone 这样放住先啦，你看，证明给你看啊。你看我调转来有多久没关系，只不过我示范一点点给你看。为什么它这么好用呢？呃，我没有发明的时候呢，其实我好多年已经想到这个发明，但是我真的找不到。咁啊，真系一个人啊，逼到你真系没有路走的时候。 很痛啊！而且手那到哇！我这手为什么这么痛啊？为什么哎呦，痛痛痛，痛得我要命！那后来我就想，嗯，没有理由就家里的东西常常都这样做，为什么今天我对手痛的哇？把它揪起来。所以当我呢痛得我这。 我就立刻啊啊！我就立刻咧，我就将自己咧，啊，嗱，俾我起尾又改变，嗯，即系立刻咧帮自己咧，诶，上个包法就上到呢块嗱，只个肺，自从我用咗咗只个饭咗之后咧，我只手完全尾有痛。 所以，我也是蛮心急告诉你们它的好处。不行，我夸自己， <laughs> 老王买瓜， <laughs> 夸自己。所以，我对你们说，立块板对我们的身体很重要。你们说，啊，我觉得好多人都有种抗拒的，包括我的儿子都是。不需要， <laughs> 因为什么？可能他。 不用做做家里嘅东西，我就不同，家里很多东西要做，咁啊又又又看电话啦，所以变成我的手真的痛到我，一定要想个方法嚟帮自己，你知道嘛？自从我用了这个法改良，最改良咗之后啦，我只手不痛了。 O.K. 我介绍嚟这里啦，嗱，我等等一生告诉你，我喜有个新发明，就是中国这个布嘅口罩，怎么去改良？你看啦，可能你觉得很麻烦，但系如果你觉得有需要用到的，Good idea。O.K. 我介绍嚟这里啦，拜拜。